Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 оны 11-р сарын 14-нд оролцсон нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд Монгол улсын үндсэн хуулийн 19-1-ийн 1-т нам үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 10 цаасны дагуу байгуулагдаж улсын хэмжээний бодлого дэвшүүлж ажиллана гэж. Гуравт намын дотоод зохион байгуулалт ардсан системд нийцсэн хөрөнгө орлогын их үүсэл зарцуулалт нийтэд ил тод байна. Намын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, санхүүжилт төрөө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг хуулиар тогтооно гэж нэмэлт оруулсан. Түүнчлэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоолын хавсралт 1-4-т улс төрийн намтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдуулан босруулах хуулийн төсөлд Монгол улс төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл багш ярчмыг хангах үүднээс нам улсын хэмжээний бодлого төвшүүлэн ажиллах. Баримталч бодлого нь улсын хэмжээний асуудлыг хамарсан байх шаардлагыг хуулчлах намын үйл ажиллагаа дөрөв нь хуульд нийцсэн байх. Намын дотоодод шийдвэр гаргах хилцэх үйл явцны ил тод гишүүдтэй нээлттэй байх. Намын дотоод зохион байгуулалт ардсан ардчилсан зарчимд нийцсэн байх гол шалгуурыг хуульчлах. Намын санхүүжилтийн хөзөр түүний зарцуулалт тайлан нь олон нийтэд ил тод байх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, төрөө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг тогтоох чиглэл баримтлана гэж заасаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2021-с 2027 оны бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөрт улс төрийн намуудын шинжилгээг үндэсгэрүүлж, ёс зүй, сахилгын хариуцлагыг дээшлүүлж, санхүүжилтийг шилэн болгох улс төрийн нам, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулиудыг санаачлныг заасан бөгөөд Монгол улсын ерөнхийлөгч иргэдийн хилдэн нэгдэх эрхийн нэгэн гол хэлбэр болох улс төрийн намын эрх зүйн шинтгэлд анхаарал хандуулж, парламент судалтай намууд болон бусад намууд, эрдэмтэн судлаачид, төрийн байгууллагын төлөөлөлс бүрдсэн улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн хариулыг боловсруулах ажлын хэсгийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 22 оны 6 дугаар захирамжаар байгуулан ажилласан болно. <clears throat> Уг ажлын хэсэг хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд парламент судалтай намууд болон бусад намууд эрдэмтэн судлаачид төрийн байгууллагын төлөөллөг хангасан олон нийтийн нээлттэй хэлцүүлэг уулзалт ярилцлагыг 10 гаруй удаа зохион байгуулж хуулийн төсөлд улсын хурлд суудлуухийн намуудаас болон бус төрийн бусад улс төрийн намуудаас санал авсан болно. Түүнчлэн хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны дагуу 2023 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн Монгол Улсын засгийн газрын ээлж туралдаанаар хуулийн төсөл түүний дагалт хууль тогтоомжийг төслийг хилцүүлэн холбогдох саналыг авч төсөл тусгалаа. Хуулийн төсөл нь 7 бүлэг 46 зүйлтэй өгөөд энэхүү хуулийн төсөл нь батлагдсанаар улс төрийн намын эргэцэн орчин сайжирж энэ хүрээнд дараах эерэг үр дүнгууд авчирна гэж үзэж байна. 1. Улс төрийн намын хариуцлага дэвшилж намын үйл ажиллагаа дотоод зохион байгуулалт ардчилсан зарчимд нийцэж түүний санхүүжилт эд тод болох намын гишүүдийн эрх үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх санхүү болон үйл ажиллагааны тодорхой асуудлуудаар сонгуулийн төв байгуулах тайлан гаргаж өгөх замаар олон нийтийн хяналтыг сайжруулах эрх зүйн орчин бүрдэнэ гэж үзэж байна. 2. <clears throat> Улс төрийн намын бодлогын институт болон төлөвшөх бөгөөд нам улсын хэмжээнд бодлого дэвшүүлэн ажиллах, үйл ажиллагаа, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр нь улс орны хөгжлийн бодлогот үндэслэх, төрийн өндөр ёс зүйтэй төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх, төрийн ард түмнийг өөрчилж, иргэдэд улс төрийн боловсрол олгох институт болон төлөвшөх үндэс бүрдэнэ. 3. Улс төрийн намын санхүүжилт, ил тод хяналт сайжирна гэж үзэж байгаа. Нам төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг механизмыг боловсронгуй болгож, төрийн түүний хяналтыг олон нийтэд ил тод нээлттэй шилэн болох чиглэлд эрх зүйн шинтгэл хийгдэж байна. Намын санхүүжилт дан ганц сонгуулийн үед бас өдөр тутмын үйл ажиллагаа олон нийтэд нээлттэй болох эрх зүйн үндэс бас үүрдэнэ. Түүнчлэн намд өгөх аргид аж ахуйн нэгжийн ханд түүний захиран зарцуулалтанд сонгуулийн төв байгуулах хяналт авах замаар намын үйл ажиллагаа хариуцлагатай болох үндэс бүрдэх юм а. 4. Улс төрийн намуудын гишүүдийн оролцоог Тэгш оролцоог хангах чиглэлд хуулийн төслийн чиглэж байна. Намын бодлогын институт болон төлөвшөх хүрээнд намын гишүүнчлийн статусыг тодорхой болох чиглэлд намын гишүүн намын гишүүнийг намын чанхин гишүүн, намын дэмжигч гишүүн, намын сонгуульт гишүүн хэмээн ангилах хэрэгцүү үндсийг бүрдүүллээ. Түүнчлэн гишүүдийн тэгш оролцоог хангах, улс төр төлөөлөл нь баг хангагдаж буй иргэдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд гендерийн тэгш байдал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх бодлогын өөрчлөлтүүдийг баталгаажих тодорхой залтууд орлоо. 5 намын дотоод ардчлалыг хөгжүүлэх чиглэлд хөгжүүлэх төлөвшүүлэх чиглэлд тодорхой залтуудыг нэмж орууллаа. Намын дотоод ардчлалыг хөгжүүлэх хүрээнд иргэдийн сайн дураар эвлэдэг хэрхийг баталгааг хангах, намын бүтэц зохион байгуул, дотоод сонгуул, гишүүдийн оролцоо хангах механизмыг хууль тусах замаар улс төрийн намын дотоод ардчлалыг дэмжих дэмжих эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх чиглэлд онцгой анхаарлаа. Дээрх цогц улс төрийн шинтгэлийг хэрэгжүүлснээр Монголын Монгол улсын үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлалын үндэс болсон иргэдийн улс төрийн эрх хэрэгчлөө баталгаажиж намд итгэх иргэдийн ихтгэл дээшлэж төрийн бодлого шийдвэр гарах явцад ард иргэдийн шууд оролцоо нэмэгдэж улс төрийн намуудад өрсөлдөөний болон хяналт заажирна гэж үзэж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ та бүхэн улс төрийн намын тухай хуулийн шинэлсэн хариулгын төсөлд энэхүү үлийг дагалдах хуулийн тогтоомжийн төслүүдийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.